Möcüzə Səudiyyə Ərəbistanında Həbib ibn Malik adlı varlı və nüfuzlu bir hakim yaşayırdı. Ham ona müdriklər müdriki deyirdi. Həbib ibn Malikin Sətihə adlı bir qızı vardı. Gözlənilmədən Sətihə xəstələndi. Bu çox qəribə, əcaib bir xəstəlik idi. Qızın gözləri tutuldu, qulağı kar, dili lal oldu. Hətta ayağı da axsamağa başladı. Övladının xəstəliyə düşər olması Həbib ibn Maliki hədsiz dərəcədə kədərləndirdi. Sətihə atasını çox sevirdi. Atasının ona görə fikir etməsindən qızın qəlbi ağrıyırdı. Bu onu xəstələnməyindən daha çox məyus eləyirdi. Qüssəyə batmış ata Kəbəyə gəlib qızının sağalması üçün dua eləməyə başladı. Bu həmin vaxt idi ki, Həzrəti Məhəmməd peyğəmbər İslam dinini yaymaq üçün çox məhrumiyyətlərə dözməli olurdu. Müdriklər müdriki Həzrəti Məhəmmədi yanına çağırdı. Həzrəti Məhəmməd hakimin qəzəbindən qorxan tərəfdarlarını sakitləşdirib səbirli olmağa çağırdı. Özü isə hakimin yanına yollandı. Hakim dəvdəbəli çadırda nökər naibinin əhatəsində məxmər döşəkçə üstündə əyləşmişdi. Müdriklər müdriki qarşısında şux dayanmış Həzrəti Məhəmmədi başdan ayağa süzdü. Onun məsum, qorxusuz üzündən nur tökülürdü. Eşitmişəm, demisən ki, Allah səni özü göndərib. Güya sən onun peyğəmbərisən. Doğrudurmu bu? Doğrudur, Həzrət Məhəmməd cavab verdi. Allah özü buyurub ki, mən onun yerdə rəsulu olum, adamları həqiqi dinə gətirim. Sən dediklərini necə sübut edə bilərsən? Həbib İbn Malik sözünə davam elədi. Hər peyğəmbərin öz möcüzəsi var. Nuh göy qurşağı, Süleyman əsası, İbrahim əmrinə tabi olub bir anda soyuyan odu, İsmail qurbanlıq qoçu, Musa öz dəyənəyi ilə məşhurdur. İsa isə ölüləri həyata qaytarırdı. Əgər doğru deyirsənsə, onda mənə de görüm, çadırımdakını bura niyə gətirmişəm? Həzrəti Məhəmməd yerə çöküb dua eləməyə başladı. Sonra ayağa qalxıb dedi, Ey Həbib, çadırındakı qızındı. O kör, lal və axsaqdır. Gətirmisən ki, xəstəliyin dəfini diləyəsən. Get öz çadırına. Qızına işıqlı, sevən qəlb bəxş edən Allaha şükr et. Həbib çadırına yollandı. Çadırın astanasında onu qızı qarşıladı. Qız şadlığından nə edəcəyini bilmirdi. O gülür, danışır və sevinclə atasına baxırdı. Axsaqlığından əsər əlamət qalmamışdı. Ata isə təəccüb və heyrətdən yerində donmuşdu. Həbib heyrətə gəlib Həzrəti Məhəmmədin qarşısında diz çökərək, məni Allaha tapındır, dedi. Həbiblə birlikdə onun 470 adamı da Həzrəti Məhəmmədə iman gətirdi.